mấy giờ nó chi đâu mà mấy giờ hết anh nó bây giờ apa Pak Kemeng. Pak Kemeng. Alah yang Pak Kemeng itu dah permuniannya. tidak. dah. Tapi anja Ya. Honda, ke Honda, kau pergi Honda betul ya. Kau pergi bicara ni. Parkir ni ada dia. Ya ya bu, ya ada ya bu. Ya. Ya yang kau baca, boleh boleh yang Kemeng tu Tapi beli-beli tu Thank you. toilet. Kau nak Buat, hidup. Mana abang nak bikin film? Bikin film? Film pula? Film Cinta Fajar Production. ジーペはい、もうね、もう行こうか。かっこいい、もう。おやじか、はよ。えちゅう。Anak cara nyoba buka ni tak ada yang gelung. Abang dunia ini. Mana cara nyoba ni? Jadi eh, mai kah Eh, betul. Kau berapa betul? Riu kau. bút Wario bút mat Kau pernah betul Betul bút Betul Betul Betul Betul chứ Ê đệ, cái bà ăn chưa đã? Ăn chưa đã? Chứ Bố cái chữ là bằng hóa lùm pin dạ nhiều đem gà đi Cái ai bằng dạ? Ờ, chứ Ai bằng phu nha Nhau, nó đánh đâu đi Phu này đánh đâu? bút đâu Có đã bút đâu đánh đâu? Ờ, nó mới làm kề mặt bây giờ Kì chứ Hai eh, bang, punya. Dano. Dano. Sepun ya? dah yang kan? Dano. Oh, Dano ada pula. Ah. ah, mana mungkin ada baju Dano? Ah, mungkin ada baju. Long gratis je. Yo, ya. ya, dia dah lupa je dah bagi. Jadi yang tadi kan dengan yo dah botu. Ha? Jadi abangnya kan sama Uno. Orang dia dia nak apa? Ha? Jadi adik yang dia beli yang dua boh yo. <laughs> Berapa? Hai. Kami dah pulang.